sinxelo, porque o que, o que fomos facendo, eh, co polo foi botando verduras, botando cousas. Pero quero vos eh, enseñar unha cousinha que a ver se si vos gusta. Eh, ah, neste caso, eh, Mariña, vas a coller aí, e eh, vas a poñer aí 200 gramos de arroz. Ves que hai arroz? Ves que teño aí unha medida? A cociña como un laboratorio, ves? Mentras eu